Hello gorgeous people on the internet. Mana bugun o'sha sizlar anchadan beri so'rab kelayotgan It's you qo'shiqni tarjima qilamiz. Xo'p, qani bo'lmasa, qo'shiqni tarjima qilishdan oldin har doimgidek bugungi quiz savolimizni ko'ramiz. Savol: I learned nimadir so'z the internet that a pop concert is yana nimadir so'z the third yana bitta so'z november bu ozgina qiyinroq nisbatan e, avvalgi qo'yayotgan savolimga nisbatan ho'p javoblarni ko'ramiz a in on off b on in off c in in off d on on off Xo'p, bu savol prepositionlar ya'ni predloglar haqida hozir uchgacha sanayman siz o'ylab ko'rib videoni to'xtating va kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring one two three okay umid qilamanki javobingizni yozdingiz agar yozmagan bo'lsangiz yozmagan bo'lishingiz ham mumkin bu savollarni bitta narsa aytmoqchiman bu savollarni men siz to'g'ri javobini yozishingiz uchun qo'ymayapman balki sizlar o'rganishingiz uchun qo'yapman mana shuning uchun xato qilasizmi yo'qmi bundan xavotir olmang xato qilishdan qo'rqmang javobingizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin ho'p qani bo'lmasam qo'shiqni tarjima qilishni boshlaymiz it's you it's always you hop it's you bu sen ya'ni bu yoki u sen deyapti it's u always har doim you sen u har doim sen if i'm ever Gonna fall in love, I know, it's gonna be you. Mm -hmm. If agar I'm men deyapti, I'm ever uh, qachon bo'lsa ham, mm, ya'ni o'sha har qanday vaqtda yoki har doim deyishingiz mumkin ever. If I'm ever gonna fall in love, gonna bu going to, going to, to be going to ni Э, slang norasmiy э, shakli if i'm ever gonna fall in love fall in love э, sevib qolmoq fall in love Ya'ni shu holatda bitta keladi bu bitta bo'lib fall in love sevib qolmoq agar men qachon bo'lsa ham har qanday vaqtda demoqchi going to ha, moqchi fall in love endi going to bu yerda moqchi ma'nosi emas balki shunchaki kelasi zamonda e, kelasi zamonni nazarda tutib aytyapti agar men sevib qolsam deyapti i know men bilaman it's gone be you u gone bu gona gona mana shu bilan bir xil bu slang ko'cha tili desangiz bo'ladi o'sha judayam norasmiy og'zaki nutqda ishlatiladigan shakli gona gone it's gone u deyapti be you sen bo'lasan ya'ni sensan bilaman u sensan agar men qachon bo'lsa ham qachondir yoki qachondir sevib qolsam bilaman u sen bo'lasan it's you u sen it's always you u sen met a lot of people met a lot of people bu yerda i met ayni tushirib qoldirilgan i met men uchratdim a lot of a lot of ko'pgina people odamlar men ko'pgina odamlarni uchratdim but Nobody feels like you. Lekin hech kim, nobody hech kim feels like you. Hop, feel his qilish. Endi nobody feels deganda bu yerda hech kim his, hech kimni his qilmayman deb o'zini nazarda tutyapti bu yerda. Ozgina e, tarjimasida so'zma so'z tarjima qilsangiz qanaqadir e, nima deydi, chalg'ituvchi joyi bor bu yerda. Nobody feels like you like you senga o'xshab degani bu yerda like you senga o'xshab degani endi nobody feels deganda hech kim his qilinmaydi hech kimni his qilmayman demoqchi bu yerda endi o'zini aytyapti o'sha hech kimni his qilmayman senga o'xshab uh, it doesn't feel right deydi ko'p ko'p ishlatiladigan misol uchun og'zaki nutqda it doesn't feel right bu to'g'riga o'xshamayapti yoki buni to'g'ri his qilmayapman to'g'ri deb his qilmayapman deb tarjima qilsangiz bo'ladi demak nobody feels like you hech kim senga o'xshamaydi desangiz deb tarjima qilsangiz bo'ladi oddiy qilib aytganda davom etamiz so please don't break my heart mm -hmm. so shuning uchun deyapti please iltimos don't break uh, don't break my heart break my heart mana shu holatda ishlatsangiz demak break my heart so'zma so'z tarjima qilsa mening yuragimni sindirmoq don't break my heart meni yuragimni sindirma ya'ni o'sha meni azoblama men meni uh, yuragimni qiynama degan ma'noda don't tear me apart don't tear me apart tear apart degani bu Э, biror nimani yirtib parchalab tashlamoq tear apart bo'ladi endi tear me apart meni o'sha parchalab tashlamoq don't tear me apart meni parchalab tashlama i know how it starts i know how it starts men bilaman how qanday it starts u boshlashini demak men u qanday boshlashini bilaman trust me trust me menga ishon I've been broken before. Mm -hmm. I've been men bo'lganman deyapti. Men I've been broken singanman, men singanman before avval. Endi bu yerda singanman emas, balki men o'sha e, qanaqadir e, mana shu relationship, ya'ni e, relationship o'zbek tilida nima bo'ladi? Relationship, relationship aloqa, munosabat, o'sha ikkita ikki kishining o'rtasidagi munosabat, o'sha relationship mana shundan mana shu misol uchun yoqtirgandan ayrilib ketsa mana shu joyda shundan azoblanganman oldin ham demoqchi shuni nazarda tutyapti men oldin ham qiynalganman azoblanganman yaralanganman deysizmi o'sha broken i've been broken before so'zma so'z tarjima qilsa men avval ham singanman demoqchi don't break me again mm -hmm. meni yana deyapti again yana degani meni yana sindirma meni yana qiynama i am delicate i am delicate mhm. men e, delicate degani nozik degani nozik o'sha biror nima ko'p sinaversa sinaversa misol uchun shu nozik bo'lib qoladi keyin mana shu narsani nazarda tutyapti i am delicate men nozikman please iltimos don't break my heart meni yuragimni sindirma meni azoblama trust me menga ishon I've been broken before. Ha, men avval o'sha singanman, qiynalganman. Davom etamiz. I've been broken. Uh, yeah, men singanman. Yeah, o'sha ha degan ma'noda bu yerda yoki qo'shiqda uh, yeah deb ha deb qo'shib qo'yapti oxirida. Bu yerda hech qanaqa ma'no uh, anglatmaydi desak ham bo'ladi. I know how it feels. Mhm. Mm mana boyagi narsa. feel yana kelyapti i know men bilaman how it feels u qanday his qilinishini yoki u qanday his qilinishini yoki u qanday his berishini desangiz bo'ladi how qanday it u feel his qilmoq yoki o'sha qandaydir his bermoq men bilaman u qanday his berishini ya'ni o'sha broken bo'lishini deyapti to be open aha yo'q bu yo'qni aytyapti ekan men bilaman Э, qanday his qilinishini nimani deyapti to be open mhm. ochiq bo'lishni ochiq bo'lishni men o'sha ochiq bo'lish qanday his qilinish his berishini bilaman deyapti and then davom ettiryapti mana shu gapni and then find out your love isn't real mhm. va keyin find out bilib olmoq your love sening sevging isn't real uh, haqiqiy emas real haqiqiy demak bilaman u qanday his qilishini ya'ni his berishini ya'ni nima nazarda o'sha ochiq bo'lish qanday his ochiq bo'lish va keyin seni sevging haqiqiy emasligini bilib olish qanday his berishini bilaman demoqchi mana shu uzun bitta gapdan ho'p bu oh, mana shu qo'shiqni birinchi qismi bo'ldi ikkinchi qismini agar ko'rmoqchi bo'lsangiz ekraningizni yuqori tarafiga mana shu o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib ko'rishingiz mumkin hop qo'shiqni ikkiga bo'lganim sababi ko'pchilik e, oxirigacha ko'rmayapti misol uchun vaqtingiz bo'lmasligi mumkin e, shuning uchun bir ikkita qismga ajratib qo'ydim birinchisini ko'rib olasiz xohlagan paytingiz davomini ham ko'rishingiz mumkin agar videolarim chiqarayotgan videolarim sizga yoqayotgan bo'lsa layk bosishni unutmang kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirsangiz ham xursand bo'laman va kanalga ham albatta qo'shilishni yodingizdan chiqarmang keyingi qismda ko'rishguncha sog' bo'ling